мен азыр сені жақ шынақай сен демалбай тұр мақұл бұл ай неге мен саған айтып атам ғой деп дем албай тұр дем албай тұр не осы жұмыс бұл кел спайка мына шорпамыз Э, бала э? о адамы ішке немеге бармағыңды салып келесің да сен сен мен бармағыңды дарыба ұят та байке бұл бармағыма көгергөндөн деген эме чыгып доктурлар жылуу жерге кармады экен ошого шорпого салып келип бердим жылуураак э андай жылуу жерге карма деп доктур айткан болсо эмне шорпого салып жүрөсүң шымыңдын ичине салып алсаң макулбу шымыңдын ичине салып жүр коргун ооба байке мен ансыз деле ошентип атам тиги тамакташып алганда кухнядан шымдын ичине эле салып жүрүп атам мындай эле мен менен алғанның айырмасы эмне экөөнүн айырмасы чоң болот бойдокчулук деген үйдөгү окаттардын баарын өзүң кыласың идиш аяктардын баарын өзүң жуйсуң кийимдерди жууйсуң үйдү пылесостойсуң үйдү шыпырасың дегендей бүт баардыгын өзүң эле кыла бересиң да анда аял алышым керек экен да э алсаң ушул окаттын баардыгын аялың сага заставлять этип кылдырт сіз аккордеон жақсы ойнайсыз ә ооба да силердин үйүңөргө укулабы силер биздин үстүбүздө жашайсыңар да ооба күндүз дагы түн ішінде дагы ойной бересиз э аккордеон ойногон киши ошентип күнү түн ойнойт түн ішінде да тынбаш керек күндүз да тынбаш керек аккордеон тартканды жакшы көрөм да бүгүн кечинде аккордеонуңузду мага берип турбайсызбы анан айымдаса аккордеон үйрөнөйүн дедиң да кызыгып атасың ба эми сендей кызыккан кыздар болсо берем берип болмок балам берип турам аябай кызыгасың да жок бүгүн просто тынчыраак жаталы дегенбиз а кокуй эшиги жок турбайбы тигинин занятдегендин белгиси го дейм э ағара жерге үйретемін ассалаумағалейкум ака алейкум ассалам ишілгері болсын айтқаныңыз келсін рахмат айтқаныңыз келсін не қылып отырсың шөпке орын деп отырмын бақа бір түк жейін дедім міне шу шөп деп айтып қалдың құдай бұйырса бұл шайлаудан кейін бишкекте банер деген эме жаман көп екен шөп жапқанға лайықты ше құдай бұйырса ошоны маған алып келіп жаап аласың ай байке анчанын маған каяктан табамын мен анчаны ақтан табам дейсің мен саған айтып отырмын ғой көшеме көше илинип тұрады баннер дегенім ей э? базардағы банер, центрдағы баннер еташтардың баары бүт жайын айтты міне ал емес боорак постгайга чейин баннерлер шайлоодон кийин бошойт ошонун баарын кудай буюрса алып келип чөптөрүп жаап аласың мен ал баннерди айткан жокмун мен айтып ой, ошончо чөптү мен каяктан табам ошо эмне мен аскер эмемби ушу итичи туугандан тажадым ушу мен лотерея билеттен акча утуп алсам эмне кылат элем акча утуп алсаңызбы ооба лотерея билеттен акча утуп алсам жарымын алып силерден подарочный жоголот элем подарочный жоголот элем да эй мен үч жүз сом утуп алып жүз элүү сомун алып Ta, skleroz deganing ne? Bir dakika suratını. Sen? Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Nasılsın? Gel otur. Doktor Ayge. рейтингісіз өліп қалған тұрбай ба жаман болып тұр жаман болып тұр әлі ақша жетполчу жақсы жетполчу ақш машина ұрып кетіп тұр атаң азыр айнысы эми ошо токтор байке ушу сиздин итиңизге бир көңүл айтып коелу деп келдик элек эми токтор байке кечирип коюңуз сизге көңүл айтып коелу десек эчтекебиз да жок эле да анан el şimdi işte. Hey vay biçe. Hey bir de gel bas al çık. Gittin dostları ettir gömül aytal sen. Ular beşte kestiyorken östörüne gömül aytalım. Gittin dostlarıken. Sağ olun. Andiamo a stringere gioco. Oh, che. up. che. Ee, ne oldu? Ne olma ola? Ettin menen turup. Eşke çık maşinime gelsem dört bin kulon çarp etti. Cantalaşım göğe jalanlap ne de det sat kalparsam. Ayağında geçip kaldım de, dep. Kalbabaysa olav. Kayra şüm şüm de bir yetiştik benim geliyor. İlge yetiştik benim geçip kaptırmın tiki ötsem. ayağımı ayırım de getirip анан бул эле деп анантигибул, алелебул, ледеп мием, дичагат, жашо кыймол кандай жашо. Талап кеттиме күнүгө ушундай проблемаларданчы. Андан көрө сууга уудан кошуп ичип алайын десем аны да сен ичип албадың. وعليكم يا كرم وعليك سلام ей кел кел бияқа майке бір нәрсе айтсам ұрыспайсыз ба атаңа сұраймын неге жаман көрмегілеп айт ғой айт айта бер байке мен сіздің қызыңызбен сөйлесіп жүрем қандай дейсіз менің қызымменен сен сөйлесіп жүресің бе балким ошо қыздың мамасымен сөйлесіп көрбейсің бе жоқ ал эмнеге кереги бар ал картаңда